ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ለመስቀል ጎመንና ሁለት አይነት የአይብ አሰራር። ጎመኑን አጥቤ ቀንጥሼ ቀቅ እያበስለዋለሁ። ከጎን ከወተትና ቬነገር ወይም አቸቶ አይብ አውጣለሁ። ሶስት ሊትር ወተት ነው ያዘጋጀሁት። ሶስት ሊትሩ ወተት ላይ ግማሽ ኩባያ ቬነገር ወይም ማቼቶ አድርጌ እሳቱን ቅንስ አድርጌ እጥደዋለሁ። አይቡ ከሁለት ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። በደንብ አቀዝቅዤ አጠለዋለሁ። ፍርፍር ያለ አይብ ነው የሆነው። ጎመኑን በስሎ ቀዝቅዟል። በሽንኩርት መፍጫ ድቅቅ አድርጌ ፈጨዋለሁ። ለጎመኑ ማጣፈጫ ቅቤ፣ ኮረሪማና ሚጥሚጣ አዘጋጅቻለሁ። ጎመኑ ላይ አደርግና በደንብ ሽት አድርጌ አቀላቅልና አዋህዳቸዋለሁ። አይቦቹንም በዚህ መልኩ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ለመስቀል በጣም ቆንጆ ነው። ሞክሩት። መልካም በዓል